Ну, ну, Попробуй. got about six, I think, five. The, the new one? The yeah. life book, yeah. yeah. yeah. I've got one copy of the ECRR, that's all. The blue one. The blue. Yeah. Šodien viena konference, <laughs> zināt, tagad rītā sākās vesela mhm. nedēļa. Mhm. Katru Jā, tieši. Dienu. No nu, te šodien pa brīvu. Kas ir pa brīvu? Notāri. Notāri bez maksas sniegs padomus par darījumiem. Bet tas ir padomus tikai. Kur, kas tas tāds ir par rakstu? Zini, nu, pie notāriem. Bet tas ir tikai padomu. Konsultācija mm -hmm. droši vien nejaukas mhm. pasākums. Nē, nē. Gan būtu vairāk. Pirmā, pirmā ziņa. Tas ir tieši. Visi notāri vai kā? Jā, jā nu, notāri, notāri mājaslapā. Jā, no notāri, viņi var zvērināt notāri. Viņam kā nav variantu. <laughs> Bet uh, tas jau tīri konsultatīvais. Mm, konsultācijas, jā. Jā, nu, protams. Mm. Kas tam svarīgi vajadzēs? Mm. Kas tur vēl jautājumi? uzdos, ko mm. tu mēs uh, the date by which we could uh, complete probably will be in question. Well, as, far as my half of it concerned, depends upon when the house sells. So probably not for June. Mm. June. Uh, mēs diskutējam par to noslēgšanas datumu. Mhm. Uh -huh. Jums ir kaut kādi deadline vai kādas latviešu saucās? naudas, teiksim tā, naudas, līdz kuram datumam Jā. mēs tad tikko kā naudiņi pārskaitīt, mēs tad nododām atslēgas. Nu, jā. jā, un vēlamais tas vēlamais termiņš būtu, kas mums ir marts, aprīlis. Un darēju uz māju sākumu. Jā. Vai ne? Tas jau būtu ideāli, jā. Mm. Bet... Jo, redz, pat cik ir tas eh, mēnesis, ir tā pašvaldība, jā. Mm. Var, eh, varbūt ātrāk, varbūt eh, vēlāk, bet, nu, varbūt arī, jā, jā, teiksim... Pašvaldība. Jā. Pašvaldībai mm. jāapstiprina. Mm. Neievies. Domāju, ka varētu līdz, piemēram, kaut kādam tur 29. aprīlim, nu vai kaut kā tā aprīļa beigas, jo, jo tad ir redz, mais, un tad jau maijā jau var, jau silts ir, un, un nu, vienkārši jau varētu jā, sākt tur normāli izmantot. The other problem no. Nu. is that the referendum, uh, the British are, are having a referendum about the EU. And until, When? In, on the 1st of May or 5th of May. So, so if they put, well, there's a lot of uncertainty about what's going to happen, but at the moment it looks like they're going to pull out. Uh, what's happened now is that the euro, uh, the pound is crashing relative to the euro quite seriously. It's gone from 1.45, it's now 1.21, okay? And if it continues to go down like it's going down, then I won't want to transfer any money from pounds into euros until after that sorted itself out, which is May so that probably gives you the same sort of date as well. Mm. Otherwise, I lose a lot of money. Mm. If I transfer, if I transfer twenty thousand now, I would lose five, five, four, five thousand euros. You know, which I don't want to do. So it's a better deal later on, yeah. Uh, well, it, we don't know for sure, but certainly it, will it, stabilise after after the after people know. It's all the uncertainty now that people are trading in euros. Mm. It's like, it's like the Greek thing. Kurš neapskaukus saprot, kurš saka? Kaut kur bišķiņ, bet ne visi. Mm. Eh, Vārds sakot, eh, labie jaunumi ir, kad Angļiem ir eh, referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības. Tas ir 23. Mhm. jūnijā. Kurš varētu mainīties? <laughs> He knows better than you. <laughs> He knows exact date. 23rd of June, he thinks the referendum is. Oh, maybe it is. I don't know. I don't. I don't. Oh. all, all, I know, all I know, is that the euro is is, uh, is is changing rapidly relative to the pound at the moment. Tas ir super. Tu tieši uh, vasaras saustāvies. Mm -hmm. I thought it was May. Riktīgi pagāni. Paņem aiz papietas. Sheets. So I shan't be wanting to um, lose money on that. Jā, bet viņš uh, runā, ka uh, tāpēc viņš varētu pazaudēt kaut kādus tur līdzekļus tajos visos nu, eh, nemieros. Bet eh, nu, nav jau nekāda liela nu, līdzekļa. Nu. Es mēģinu viņu mierināt. But so good, viņš gribētu pēc tā. Anyway, I mean, I haven't got any money at the moment to, to do it, so that it's sort of, you know, until the house sells. Mhm. Pirmām kārtām, eh, mēs gaidām to mājas notirkošanu, kur jau mhm. pircējs ir, bet nu, tā, tā un vispār dokumenti ir parakstīti, bet Nu, kamēr tas viss tā sajies kopā, kamēr tur naudiņa ievirs. Mēs... Mhm. Jā. Tātad, kā jums šķiet, kur tie, kas tur pa datumiem, jo redz, nu, tā. mums ir svarīgi atkal sākt arī savus darbus, jā, kur nu, mēs, jā. ir pavasaris, ir, mums ir arī tāpat jāiegulda līdzekļi, jā, nu, mums tas arī viss ir saistīts. Jā, jā. Nu, tad mēs tā tagad tāpēc domājam procuro. Mm -hmm. Bet, nu, droši mēs esam tikai pa jūnija beigām. Tad būs taču uh, tiešām viss mums sanācis. Bet uh, mēs varam izdomāt kaut kādu pakāpenisku variantu, varbūt tās arī. Mm. Mm-hmm. Pakāpenisku variantu? Šaubīgi domāju, tad nosakam vienu datumu uzreiz un iesmūtamies, kā pārgrīstamies. Nu jā. Nu, tad mēs teicamies uz jūnu beigām. Tomēr. Uh mm-hmm. -huh. Un tad, tur, un tad tur būs noteikti jautājumi arī. Es pārsvaru, viņš nedaudz vēl vakar. Uh -huh, uh -huh. Tad tur būs noteikti jautājumi arī par what more we have to think about. Didn't you want, didn't you want to, to, to, to, move in and rent it or something? No, no, no, they don't agree on renting now. We have to complete. Tā kā jūs pilnās sēksē, pirms paldies jau nodalas. Paldies. divi, tā stāvīgi, paldies. Konta numuri. Konta numuri. Can I have a copy of this? Yeah, yeah, please, it. No, that's the whole lot. Because this is. Uh, this is sort of the payment will be made three days after we sign the version. Okay. And what's the what's the penalty for it? Now let's see. I'll just. Do you have a pen? so this is something Kas tas ir koroborēt? Koroborēt ir no eh, reģistrēt, nostiprināt, nesvītrojiet lūdzu. A, a, nē, mums jau, mums jau tad daži jāatmetās, jā, jā. Mhm. Mēs jau Korporācija ir eh, formulējums, kas ierakstīts civilumā 37. gadā. Tas ir nemainīgs. Mhm. Mm kādi jautājumi? Uh, nu jā, mēs jau sākām runāt par to datumu, tas jau nebūs. Par kādu datumu? Uh, kurā mēs, līdz kuram mēs apmaksāsim. Uh, jo mums jau vēl jāiesniedz zemes grāmatā un viss, viss pārējās lietas. Nu, jo gribat maksāt uh, pēc tam, vai kā? Pareizāk sakot. Jā, jā, jā, protams, jā. Jo mēs izlēmām neko, nekādas nomas līgumus netaisīt, jā, tāpēc mums jau vēl pašvaldībā jā, jāiesūt visu tas pirkums. Un ārdevē piekrīt? Nē, lieta ir tāda, ka uh, viņi iesniedz uh, par pašvaldībā, jā, par pirkuma uh, tiesī, par atteikumu pašvaldību ja piekrīt, ja, tad eh, tālāk mēs gaidām, kad viņi eh, pārskaita naudu, un tad tiek nostiprināts mhm. zemes grāmata, tā kā tas ir parasti pēc, eh, nu, pēc visa, no visā secība. Un seci, nē, viņi uh, ir gatavi samaksāt līdz jūnija uh, beigām, pieņemsim kaut kādu jūnija beigu datumu, jā. Ja. Līdz ar to mums Jā. tas eh, valkās, eh, viss šī te epopeja diezgan gara tomēr valkās. Nu, bet pašvaldība jau ir 5 dienu. Viņa, jā, viņi izskata nu vai 5 nu, dienu vai, vai te mēneši. vēl nav saņēmis, nu mājas notirkošana nav. Viņam vienkārši tur, tur arī vēl ir, ir līdzekļu mm -hmm. uh, problēma tad jūs um, piekrītat, ka īpašuma tiesības tiek nostiprinātas pircējiem pirms pirkuma summas samaksas? Nē, nē, nē. nē. Tad, kad būs samaksāts, jā, jūs samaksāts, jā, tad, tad, tad vienkārši um, mēs nosakām, tad, es nezinu, termiņu, neizlasīju jā. Uh, vēl līdz galam, jā, mēs nosakām šo te termiņu, ka Tad, kad ir nauda samaksāta, tikai tad eh, var nostiprināt īpašumu tiesības. Nu, tā arī tur ierakstīts. Jā, tikai, jā. Nu, nu, nezināju, nu, ka tas ir eh, tik ļoti ilgs termiņš. Tad ir samaksas eh, punktiņā, tur ir ierakstīts mm. trīs darba dienu laikā. Jā, jā. Tā tas vienlaicīgi. Mm. Tā tas, nu, no... Tā, tā tad ne, ne vēlāk kā līdz kuram jūlijam? Jūnijam, jūnijam, jūnijam ja? Līdz, nu, kaut kāds jūnija beigas, 13. jūnijas. Un eh, nostiprinājuma lūkumā tad būs eh, šis te eh, kā pievienotais dokuments iesniegšanai zemes grāmatā maksājuma uzdevumu vai mhm. pirkums un samaksu. Mm -hmm. Tā pārsvarā ir, ja ir atliktais maksājums, tad mm -hmm. ir dots. Par nodošanu nekustamā īpašuma. Jā, kad ir uh, viss nomaksāts. Jā, jā, tad. tad. Mm. Bet te droši vien tad līdz kaut kas vēl jāpieraksta klāt, vai ne? Kas tad? Es nezinu. Nu, nu, kas, kas tā ievelkās tas viss. Jā, tad to vajadzētu tos datums te minēt. 对对。 says two weeks off, say. I mean, if you don't do it two weeks off, they're gonna have Tā you ilgāk par pusdienu nebūs. kontakt med. Ja, ja. Kaudu? Ja, ilgāk pa pusgadu nebūs, ja? Nē. Jo, ja pēc darījuma īpašumtiesības, īpašumtiesības tiek uh, reģistrētas ilgāk pa pusgadu, tad jums vairs nebūs 2%, bet 3,5 vairs nogalā. Nē, nē, jūs to jau nesanāk, te, te pat 4 nesanāk. Nesanāk, ja? 29. Nu jā, precīzi 4 mēnešus. 4 mēnešus. Jā. Nu, bišķi muļķīgi, ka mēs tā pēkšņi tagad lasām, vai ne? <laughs> Well, it looks like they sue you breach of contract when you don't pay the money. I don't want to be sued for breach of contract. No, not shit. Um, yeah. Unless you're going to pay my share with the pieces of, you know, your pieces of aid. Mm That's right. Yeah. that puts me in fourth, defending the pieces of eight system. Yeah. Don't you want to be there? Good place. I said it might be a laugh. mm -hmm. I would say I don't know what I was signing. up. see where this gets you, really. The thing is, they can come after you, you've got nothing, but I've got something, see. So if they come after me, they can get something, that's the problem. Do what I mean? You can't sue somebody with nothing, you can sue somebody with something. persuade them to, to you know, to, to leave it on the basis of, of that I can pay them in due or something. Oh, we went not not business in two weeks' time. Oh, right. Okay, all right. Yeah, yeah, you already read that. Right. Okay, well, I'll sign it on the basis. It doesn't say it. So you have to change it. She will print new ones. Okay. And you see, I, am putting it And she has to print me a copy. yeah, yeah, of course. Yeah. There's all of but the, yeah, yeah, the new of the, the concrete bottom. Nu, kādas labojumus mēs gribam? 11. punktā. Jā. Nu, protams, jā. Tur noteikti vajag eh, būt tam datumam. Mm. pircēju īpašuma tiesības uz šī līguma priekšmetu nostiprināšanas robežu novada zemes grāmatā pēc visa nolīgtās pirkuma summas apmaksas. Pēc apmaksas ietu komats. Mm, kurā tiktu minēts datums, ka nevēlāk mm. par, Jā. kurējot ar to datumu. Nevēlāk kā 30, 06, mm -hmm. 16. Jā. uzrakstīt vispār. Jocīgi, ļoti jocīgi. Ja tu sagatavot, mēs paši rakstīsim ar to vārdus, visādas kodu un parakstus. Ja tu jau minēji pirmajās nu, Mēs ar Ojā rakstījām visas adreses un nu, kārtīgi. Tas sākumā. Ah, Sākumā ir, jā, kad beigās tikai vārds uzvārds personas, kas ir pārāk. Ah, reku ir, jā, reku ir adreses, jā. Tā arī viss ir, kas turpmāk šajā līgumā sauksies pārdevēji no vienas puses un jūs kā pircēji no otras puses. Viss ir pareizi sastādīts. Nu, tu vienīgo varētu, tad, kad mēs tev sarakstam, pierakstīt arī telefonu numurus un e-pastiņus, lai var atrast to kādu. <clears throat> <clears throat> I think it's fine. What? Nothing strange in it. Okay. Well, if they put it up to the end of the studio, I'll sign it. Mm, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Anyway, it's part of your, your previous plan to do that. Yes, previous. Jump pildām to datumu, tad tu klāt arī rakstumies. Tikko. Darbu jāskat. Mm-hmm. Nu, jā, par, par tām, kur palika mums. Kas tad? Nav tā rīta? Jā. Jā. Atstāja mums palasīt. Jums jāsteidzās baigi, ja? Nu, man. Ah. Es no darba tā kā. Uz minūtēm, jā. X, X esmu izgriezis. Nu, tad jāiet viņu pasteidzināt. Jūs, jums jau tas noteikti arī vislabāk izdotos. 11. jautājumu. Jā, 11. jautājumu. Taisna orhideja ir. Mm -hmm. Orhideja cienītāji te mums ir. Jā. Es vēlāk, es vēlāk pārzvanīšu, tagad nevaru runāt. Uh mhm. -huh. Es nevaru tagad runāt, vēlāk pārzvanīšu. Uh -huh. uh -huh. Nu jā, jā, labi. Uh mhm. -huh. Nu, droši vien tu jau viņu nelabūs, tu ierakstīs kādu datu. Tad mēs varēsim taisīt vasaras salstāvjus. Svinēt. Izumos jābļaus tad jums ir. Mm. Mēs nosvinēsim arī angļu varoņu darbu, sagrāvjot Eiropas Savienību <laughs> pie viena. Vai nu, tad viņi izstāsies gaļām, ka paliks? Nē. Chris, what do you think? Will English get out of the uh, European Union? I think they might do, yeah. I think they might do. But uh, it's, you know, on the edge. Nu, viņi varētu noviltot visus tos rezultātus, protams. Kā viņi to izdarīja? Nu, tā ir iespējams. <laughs> Tāds naivums jūsu vecumā. Es domāju, tāds esmu naivs. Jā. Es pilnīgi nostargāt. <laughs> es domāju, labi, tur var nu, vēlēšanās kaut ko tur pačakarēt, jā, bet ne nu, jau veselu tautu ar šitā valdībām čakarēt, es nezinu. Tas taču notiek visu laiku, šeit un visur. Es biju īrijā, tad, kad bija vienīgais referendums par Lisabonas līgumu. Pirmais, mm. tad, kad viņi nobalsoja nē Lisabonas līgumu. Es biju pati tur un palīdzēju viņu Visus izskatīja, kā viņiem tur urnas vēlēšana bija. Un viņas ir vienkārši uz plānu, plasmasas figņu, tās urnas. Mhm. Pa ceļam atkorķēja vaļā, iemet, ko vajag, un aizkorķēja atkal ar plasmasas figļu ciet. Un savēt viņus visus projām uz, uz klupējo urnu. Un, un, un kaut kā tur tāpatās kā pie mums, eh, trīs mēnešus vēlāk visus jāiznīcina un viss liecina, viss liecina. Vēstures nesaglabājas. It's moving to America, isn't it? What? Yeah, it's going to be like an American, um, you know, one of the states. Kind of, it's getting heavy on all of the social services and the National Health Service. They're breaking it up. A lot of places. Oh yeah, I, yeah, of course. But but uh, we can still save it. I'd have no desire to. I think they can all drown as far as I'm concerned. Jā. <laughs> Angļu humors. Ļoti nežēlīgi viņi. I can live here, but I live in France. I can still live in England, you know. Viņiem tautas tiesmas arī jau ir sabojāts. Ļoti nežēlīgs. Mm. Visāds slepkavības tur iekšā. <laughs> France is good. Mirstošās jaunavas un kas tur ir. France is great. Es kādu no sievas. Ko viņa teica? Jā, ka tu līdzi ieprecizēs to tekstu un saprotu, ka jau mm -hmm. es esmu Jā. Meliorācija tur ir jātaisa. Tur ir bijusi jau no Omen laikiem, bet tikai, protams, tās bija toreiz koka drenes, un es jau, nu, koka bija, ne? Jā, tur dūmiņa laika drenāts, drenāža, jā. Un pēc tam jau tur bija padomu laika drenāža. Visi tie lielie grāvi jau tika izrakti sakarā ar to drenāžu, tā drenāža. Strādāja līdz brīdim, kamēr tie grāvi sāka augcīt. Nu jā. Un tad jau, protams, jau neviens tās trupas netīrīja, tad viņi ir apstājusies, bet es domāju, ka tās drenes, kas ir tur ieliktas, viņas vēl ir Tas padomju grēns. Padomju laikos, kaut kādā laikā, jā. Kaut kā 30 gadu apakaļ, ja ne 40. Tas tās malu tādas trūkumas. Droši vien pat 50 gadu. Nē, tik daudz noteikti, nē. Jo es to pats redzēju un piedzīvoju. Labi, es vēl nestrādāju kolhozā, bet man bija kaut kāda gada 16 varētu būt. Nu, tas ir 35 gadā. Nu, malu trubai vajadzēja turēt. Tie noteikti ir 50 gadi. Mhm. Vajadzēja būt tā garantijas laiks. Es saku, viņas vienkārši noteikti ir sabirušas cieta to grāmatīgi, tur redzat, kur tie galīgi grāvi iekšā. Jā. Jā, es ar to līdz tās svinēšu 50 gadu jubilēju. Mm. I don't know. She has something else to do, obviously. I've got to be away about two-ish. Yeah. I've got to pick up that, that roof from the page now, so half past two. Yeah. bet mēs jau paspēsim, tas jau beigās pēc tam notiek. Mm. Yeah, it will be fast as soon as she prints the new version out. <coughs> Some TV people there, so I'm going to get there half us five, right? Mm. No, yes, half five. So I said I'd give them to half us five to six, assuming they can't. Yeah. Um, I've forgotten where the thing is. It's on the first floor, isn't it? Or second floor? Second, third. Third floor. Mm. Right. It's not the same one, it's a bigger one. Ziņām būtu izzinājums. Būtu klājas ziņas. Un līgums tās pārkārtām parakstīšanas brīdi. Šo īpašumu tiesības var nostiprināt tikai pēc samies. Um, so you will have a this plot. What? I mean, what's the plan with you? You're going to come at like six, are you? Or you're not coming? Uh, the thing is that Eva needs to get some money. They have lost 4.30. They have what? bus money. They need bus money. is all right. So no, the problem is that uh, I should be there then. What you mean at the, at the science event? Yeah. Yeah, because right. the bus goes from there. <laughs> oh, I see. All right. Yeah. Oh, I see. Okay. Uh, Ja? Kā jums šķiet, vai ja gadījumā Anglija izstājās no Eiropas Savienības, tāpēc tam tad nevarētu pie nostiprināšanas zemes grāmatā tur kaut kas mainīties? Tā ļoti labs jautājums. Mm, vispār, jo, tāpēc, ka tad uzreiz at, nu, var gadīties, jo tagad likumdošana par zemēm ir saistībā uz Eiropas Savienības pilsoņiem, kaut arī līgums tiks noslēgts, bet mm. zemes grāmatā jūs Eh, nostiprināsiet eh, jau jūlijā Bet, reāli. Nu, viņš, nu, viņš jau ir arī rezidents te. Jā. Tas jau nav tik sarežģīti. Nu, es vienkārši nezinu, kā ir tā vienkārši likumdošana, kā mainīsies. Jā. Very good question there. Imagine if uh, the referendum says we get out of EU, mm. from, from which date do they get out of EU? Pues yo le noté que referendum Mm. I don't know. Ah. Ah, ah. But it has to go through Parliament. So but, yeah, I remember yeah, the point, the point is once the decision is made it will alter it will the exchange rate will then settle. Mm. But um, but I think it, uh, once the referendum means that it's won then then there'll be the